You are gathered here tonight to pay tribute to your Lord, to earth, by witnessing their demo, rifle, to coding, curly graphics, after analog, Mr. Bill Turkki, eh, voi sitten röksytästä historiin, he, vaan eh, Superflash Rasmus, kusta kustapakka pelkää, pakka taas kus, käytösrauma Zero, metsäpimuri, hylkytti saatana, ikinpöyde imuri, Diamondine Jones, Mike BD, Aitoisi rädisessä ottama kiinni, kuri LP, Kypsi, Pesuri, tarkoita pitkälti sama kuin lämeri, leijaa, passe, vademaali, Aitoisi peikkei, Niku Kapitaani, Paavi, NNE, Bliss, Visitteiden T, arvattujen yhtäkin voittu Painu Persen C, Cashman, katsoi taida niin pelänivä kasu sillä sanonkin pysty, pysty, pysty, pysty, pysty ei kassi diskaa, jos ei osaa diskaa, ei osaa se kun kassimäärä peukuttaa. Touot on vakavaa, että se ei ole tosissaan, nyt on sitten myöhässä, että alkaa nauraa. Ensin tätä turpaa, sit lisää hakataa, käskyvä ruumis aika pakki pakataa. Vetoni minnu jauhaa, kallo hankataa, jäsenikirvi leikataa, pää sakataa. Ei sun ruumisti sitä tässä löytää, kun sen näkyy riivaa kiinni köyttä. Ja sit voit olla varma, että kuinka hapastaa. Mata isi ja äiti jo que está keskisormi pystyy puolestuu. Numero yhteen suukosta muuttuu. Avaa lehti selän, Avaa pois. Pistä peukku alas. Ketun kädet sopee. Puuttuu, puuttuu, puuttuu, puuttuu. Katsotaan. Selkyys ette kai kuvitellu, voidaan olla kuule, Rocket League Live. News Iri Laas. Vierohan vaatetta. Sitä ehti nähtää. Julkista kesko. Lukee se. Vaan yks kanakopia. Se on tuttu löime. Mäestys on. Sofa tota Sokrates, Michael, Palotopaki, Neentaki, Uulepilmat, Psycho, Flyer, Nisla, Serpent, Crash, No Need to Tell You, Break Them The Ass, Need to Keio, Sepies Hard, Haustaa, Seuraa kuin alkoholiton baari, Raa, SP, Mouneen, Professi, Nelapasta aidoista, Virtaapa, Kysy, Sööpyssi, Kossi, Asaa, Jou, kaikessa Suomeen syötiin apua, joka rattaa, Jou!